Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Ինչպես միշտ, առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, հետո նոր շարունակեք նայել այս վիդեոն։ Okay, ուրեմն մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա remove at index, որին կտրվի երկու argument՝ զանգված եւ ինչ որ մի index եւ մեր դերը վերադառնալ մի հատ նոր զանգված, որը ունի բոլոր անդամները այդ 5 զանգվածից, բացի n ինդեքսից, այսինքն այդ ինդեքսը պետք է հանենք։ Ամ okay, դա եկեք սկսենք, ուրեմն ստեղծենք այդ ֆունկցիան, function, ըհը։ Եվ որպես տեստ օգտագործենք սա alert սա արդյունքը։ Okay, եկեք սկսենք։ Ուրեմն ինչ գործինք ստեղ օգտագործենք, ստեղ զանգված եւ index։ Ինչ գործիք օգտագործենք դե map չի լինի, չէ, որովհետև map-ի ժամանակ մենք մի զանգվածից պետքա ստանանք մի հատ ուրիշ զանգված, որի երկարությունը նույնն է, բայց եթե մենք հանում ենք ինչ որ մի արժեք, ինչ որ ինդեքսից, նշանակում է մեր նոր զանգվածը մի քիչ քիչ է լինելու, չէ՞։ Մի րոպե, մի քիչ քիչ է լինելու։ Okay, դե մի քանի վարիանտ կա անել։ Նախ մենք կարող ենք օգտագործել filter ֆունկցիան։ Ինչպես, օրինակ, return r.filter, որը ընդունում է մի հատ function, Okay, հիմա filter ֆունկցիան ինչով է այդ աչքիր, որ այն ֆունկցիան, որ մենք տալիս ենք իրեն, բացի նրանից, որ ինքը փոխանցում է արժեքը, ինքը նաև փոխանցում է այդ արժեքի ինդեքսը։ Okay։ Եվ մենք հիմնականում ինչ ենք անում, ասենք, ստեղ ստուգում ենք, եթե val-ը ինչ-որ մի բան է, եւ հետեւաբար ասում ենք հա պահի կամ մի պահի, հա, filter filter-ած վիճակում։ Բայց մենք նույնը կարող ենք index-ով անենք, այսինքն ստեղ կարող ենք վերադառնալ, եթե i-ը հավասար չի index-ին։ Եկեք ստուգենք։ 5 10 20 Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ 5 10 20 Այսինքն մենք filter ֆունկցիայով որովհետեւ filter-ը քանի որ ստանում է եւ արժեքը Այսինքն filter-ը ոնց է աշխատում, ելի հիշացնեմ, որ ինքը ամեն արժեքի համար պատտվում է մեր զանգվածի մեջ եւ կանչում է մեր ֆունկցիային, որին ինքը փոխանցում է այդ արժեքը եւ այդ արժեքի ինդեքսը։ Եվ մեր դերը այդ ֆունկցիայի վերադարձնել boolean true կամ false, որը կորոշի այդ արժեքը արժի պահել այդ նոր զանգվածի մեջ, թե ոչ։ Ամ իսկ ստե ինչ է ստացվում, որ մենք պահում ենք բոլոր արժեքները, որոնք որ այդ տրված ինդեքսում չեն։ Հետևաբար այդ ինդեքսի արժեքը չի լինի նոր զանգվածի մեջ եւ ահա մեր ուրեմն ստեղծված ֆունկցիան։ Հույսով սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ